Доброго дня! Вас вітає компанія LuxWash. Зараз ми знаходимося на нашому виробництві. Е, сьогодні би хотіли провести один дуже цікавий експеримент, е, так як наші підписчики і клієнти запитують, е, якого роду ми ставимо полікарбонат, яка, який, який його міст, з яких матеріалів він складається, звідки ми його завозимо, яка його міцність, твердість і так далі. Тобто дуже багато запитань. Тобто, щоб <clears throat> дати відповідь всім на це запитання, ми хочемо зразу розвіяти цей міф і зробити такі тести. Це на падіння граду, бо дуже багато клієнтів на ці моменти звертають увагу. Е, також на його покриття з однієї з другої сторони, захист від ультрафіолету і так далі. Е, тобто, дивіться, весь полікарбонат. Який ми завозимо, ми завозимо з Італії і з Німеччини. Тобто е, є два заводи виробника, вони по ціні приблизно одинакові, відрізняються тільки країною. Тобто, якщо на одному з заводів нема <clears throat> ми наших клієнтів попереджаємо, що буде або італійський, або німецький. Е, клієнт то переважно все рівно, і вони вибирають або один, або другий завод. Е, зараз дану модель ми будемо тестувати іменно італійський виробник. Е, з певних причин виробника не буду називати. Те, що це є полікарбонат новесенький, новий, ми його тільки що відрізали від листа. Я зараз вам продемонструю, так як буду здирати ззаді плівку, плівку захисту тильної сторони. Е, тобто виробник е, Італія. Е, скільки років ми даємо на наш полікарбонат? Ми даємо від 10 до 15 років в залежності від експлуатації. Захист Захист від ультрафіолету на собі по нанесенню він має 120 мікрон. Тобто, це є період часу, період часу, що декларує завод, 10 років гарантії. Також на міцність будемо його зараз перевіряти. Ось у нас є декілька видів каміння. Є каміння менші, більші. Е, зараз безпосередньо от буду демонструвати це, кидати камінь е, в полікарбонат, і ви будете дивитись. Потім оцінимо їх пошкодження і так далі. Е, на даний момент він є спертий на піддон. Е, ну, Потім для чистоти експерименту ми так само його е, поставимо на ребро і будемо кидати, поки ми його не проб'ємо, і будемо дивитися, як він себе буде вести. Е, зараз я хочу здерти плівку і приступити вже безпосередньо до самої демонстрації кидання каміння. Здираю плівку, щоб показати, що він є дійсно новий. Одну секунду. Е, по діаметрах каміння, ось покажу вам, приблизно 4, 3,5-4 см. Ось такі каміння будемо кидати. Зараз би хотів зблизька вам показати, наскільки полікарбонат є ушкоджений. Кидав направду з цілої сили, я думаю, ви по звуку це чули. Йдемо зблизька, подивимося. Ось ми бачимо рівень ушкодження полікарбонату. Тобто вм'ятини є досить серйозні, але щоб він його пробив насквозь нема. Е, щоб ви розуміли, в наших широтах, де ми живемо, такого граду ну, просто не буває. Зараз ми візьмемо камінь трішки побільше, такий масивніший. Е, ну і поставимо його на ребро і спробуємо його реально з цілої сили кинути, щоб пробити. Е, подивимося, що з того вийде. Ходімо. Продовжуємо наш експеримент. У вас є камінчики вже побільше, зараз продемонструю. Ось, зверніть увагу, вже ось такий. І декілька ось таких. Е, тобто ми встановили таким чином, щоб був чітко прольот, е, щоб був удар, і це безпосередньо витримував е, сам полікарбонат. Ну що, приступимо до тесту. Спочатку найбільший камінь. Ну, я думаю, по звуку ви чули. Йдемо подивимося, в якому він стані. І так, побільше каміння. Ось ми бачимо ушкодження. До речі, оберну вам другою стороною. Ось, будь ласка, цілковито гладка поверхня. Тобто він його не може пробити. По ушкодженнях Да, Ушкодження є, але просто вм'ятини. Пробивання не відбулося. Тобто немає пробивання. Ну, е, Зараз вже візьмемо реально камінь дуже великий, потужний. І попробуємо вже тоді ним пробити. Давайте подивимося, що з того вийде. І так, останній експеримент. Ось ми беремо таку річ. Ну і пробуємо нею пробити. Реально по вазі вам скажу, ну, напевне, кілограм це як точно. Давайте подивимося, що з того вийде. Давайте піднесу полікарбонат, глянемо, що вийшло. Тобто є вм'ятина, пробою нема. Ось, будь ласка, він цілий, гладкий. Тобто ні один із експериментів е, не пробив е, даного покриття. Е, тобто я вважаю, що міф є повністю розвіяний. Нема смислу далі це продовжувати. Я думаю, ви самі все наглядно побачили. Будемо такі експерименти регулярно проводити з різними речима і показувати вам. Наразі на все добре, хай вам щастить. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія LuxWash.